teďka někam jeli. Tam kolik? Na tom celém záleží. Já ale nemám moc peněz. Vůbec ne, nevím, to je... To jsi blázen. Kam pojedeš? выпустим. Поле!